lazy cake أسهل أنواع الكيك من غير شك لا تتطلب جهد ووقت رايحة أقدم في هذا الفيديو ثلاث طرق لل lazy cake. طرق سهلة وبمكونات متوفرة الطريقة الأولى هذا طريقة أكثر انتشر lazy cake. تقدر تقولي هذا الطريقة التقليدية lazy cake. في البداية بسم الله والصلاة على رسول الله نهروش المكسرات نص تكسيرة مخلطة من اللوز والفستق والكاجو ومن الممكن استبدال المكسرات بالفول السوداني وعندك 600 جرام من البسكويت المهروش يعني حتى هو نصف تكسيرة ونخلط البسكويت مع مكسرات في كزرون على النار نخلط كوب وس... كوب ماء أو ثمن كوب مع ثلث أربعة كوب من السكر نص كوب كاكاو كاو و وخمسين جرام من زبدة أخيرا معلقة صغيرة فانيليا كم على النار حتى تذوب الزبدة والدخل المكونات مع بعض بعد ما يغلي نصب خليط على البسكويت ونحرك مية وثلاثين جرام من شوكولاتة ونحرك نجهز القالب بورق زبدة من تحت ونيلون من جنب نسوي الخليط في الأعلب نوزعه ونضغط عليه في الأعلب لأفل الهواء الفراغات وكانت موجودة نحضر الجناش و130 جرام شوكولاتة باكنة أو المتوفرة عندك تقريبا ثلث أربع كوب كريمة ندس الكريمة في ميكروويف أو على النار نذوب الشوكولاتة في الكريمة نصب الكريمة في القالب على الخليط وندخلها الثلاجة على الأربع ساعات نزين الكيك بمكسرات في الأخير التزيين على الرغبة بالهناء والشفاء الطريقة الثانية بس طريقة المانية في بداية القرن العشرين كوبوا ربع من الكريمة إياها على النار نضيف عليها 300 جرام من الشوكولاتة الداكنة و200 جرام من شوكولاتة الحليب ومعلقة فانيليا نذوبهم في الكريمة نحرك حتى ما تصبح الكريمة ناعمة، نحضّر القالب ندهن بقطرة من الزيت بكيس نايلون، نلس القالب من الجوانب وتحت. نضع الكريمة ثم البسكويت بجانب بعض طبقة كريمة وطبقة بسكويت نستمر في ترتيب البسكويت عندما تخلص الكمية نلصبها نايلون ونوحطها في الثلاجة لمدة لمدة أربع ساعات لحد ما تتماسك بالهناء والشفاء طبعا يمكن أعمل نوع واحد من شوكولاتة بدل من اثنين هذا الطريقة طبعا أسهل مقارنة بالأولى من ناحية تكلفة خلينا نشوف الطريقة الثالثة عندك نصف لتر حليب زاد كوب حليب وثلث أربعة كوب سكر طبعا معيار كوب 200 ملي يعني الحليب الصافي 700 ملي نضيف زعفة ملاعق كبيرة ونص ممكن أهرشها وأخيرا نضيف نص كوب كاكاو تقريبا ونحركه معنا بارد وبعدنا نحط على على النار ونستمر فيها لتحريك بعد ما يسألوا يصبح سميك نضيف 50 جرام زبدة حوالي ربع القالب و2 بكيت فانيليا 200 جرام شوكولاتة 2 بكيت فانيليا ونحرك الكريمة حتى تداخل المكونات مع بعض ونحركهم حتى تداخل المكونات مع بعض وأخيرا نضيف باكيت بسكويت نكسر البسكويت ونضيفه نحرك الخليط مع بعض نحرك البسكويت مع باقي المقادير ناخذ الزجاجة ونفتحها من فوق زي ما بتشوفي نعبي فيها الخليط نضغط عليها لمنع فراغات الهواء نلصق في نيلون ونحطها في الثلاجة لمدة أربع ساعات نطلع الزجاجة من الثلاجة وبعدها تزيين بسكويت ماري من الممكن تزيين الكيكة بالجناش بدل البسكويت بالهناء والشفاء الفرق الأساسي بين الطريقة الأولى والثالثة الأولى بالماء على العكس الثالثة بحليب أما باقي مكونات تقريب في شبه كبير تلاحظي الفكرة المشتركة في ليز كيك بين ثلاثة بسكويت والكاكاو أما بالنسبة لطريقة الثالثة يمكن استبدال الزجاجة بكيس نيلون وتزيين بجناش بدل البسكويت الرابط هذا الطريقة في صندوق الوصف وفي النهاية إن شاء الله أن أكون أدمت صورة كاملة عن ليزيكي وعن أحدث طرق تقديمها لا انسي دعموا قناتي بالاشتراك واللي والمشاركة انتظروا مني فيديو وشكرا